Ajokortilliset vanhemmat voivat myös ajoittain itse kokeilla nuoren mopoa suljetulla alueella tai viedä mopon katsastusasemalle. Myös valtuutettujen huoltoliikkeiden puoleen voi kääntyä ajokauden aikana tai huoltojen yhteydessä. Myös taloudelliset vaikutukset voivat olla merkittävät. Esimerkiksi viritetyllä mopolla ajamisesta seuraavat sakot, verot ja katsastusmaksut voivat nousta yli 1500 euroon, mahdollisista vahingonkorvauksista puhumattakaan. Onnettomuuksiin liittyy monenlaista inhimillistä tragediaa, jos nuori mopoilija on aiheuttanut esimerkiksi syyttömälle osapuolelle vahinkoa tai itselleen. Onnettomuudesta seuranneet psyykkiset ja fyysiset arvet voivat seurata mukana läpi elämän. Liikenneturva ei hyväksy mopojen virittämistä. Näemme työssämme usein sen vaikutukset ja seuraukset. Turvallisten rajojen asettaminen kuuluu ensisijaisesti lapsen huoltajalle, ei poliisille tai opettajalle. Vanhempien on hyvä muistaa, että puuttuminen on välittämistä.